Wyt ti'n 16 i 24 oed ac eisiau rhoi hwb dy yrfa? Yr ateb yw Twf Swyddi Cymru. Er bod gan Sam bob math o sgiliau a chymwysterau, roedd ei diffyg profiad yn gwneud hi'n anodd iddi ffeindio swydd barhaol. Ond newidiodd pethau pan nath i gais am gyfle gyda Twf Swyddi Cymru mewn cwmni argraffu. Mae hi nawr yn gynghorydd gwerthu llan amser yn yr un cwmni ac mae'n gallu defnyddio ei sgiliau a dysgu sgiliau newydd ar yr un pryd. Os wyt ti eisiau helpu gael gyrfa, chwilio am Twf Swyddi Cymru.